臭蜘蛛，你要抓我的蝴蝶干嘛？这样，蝴蝶和你就都是我的俘虏了。嗯，但是不要待太久哦，会粘。我才不要你肮脏的蜘蛛网戴在头上。